हेलो दोस्तों वेलकम गाइस कैसे आप आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा ओपी होने वाले तो मैं हूँ आपके साथ विवेक सोनी तो आप देख रहे हैं विवेक सो फोर फाइव जो और मेरा एक सेकंड चैनल है जो बोल्ट गाइस गेमिंग है जो हमारे हैंडल कर रहे अली मतलब विवान भाई तो विवान भाई और हम दोनों पार्टनरशिप में आज करने वाले तो हमारे सेकेंड चैनल लिख के डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से जल्दी कर दो सब्सक्राइब और उसका नाम है बोल्ट गाइस गेमिंग अरे विवान भाई हेलो हेलो विवन भाई अपनी बोल्ड गाइस गेमिंग बड़ी गई ना भाई चलो यार ठीक है गाइस तो जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाजू में बेल नोटिफिकेशन ऊपर ऑल पर लाइक और शेयर ठोक दीजिए मां महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए चैनल पर के सब्सक्राइब अरे नहीं भाई अरे नहीं भाई ठीक से अरे नहीं भाई जीवन भाई मेरे को यार दो डाला है तुमने तो सबको दो डाला अरे अरे अरे अरे क्या कर बस बस बस बस मौत को छू के तब से वापस आ सकता कुछ भी coach me. फर्स्ट ये तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है मैं पंद्रह मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ अरे नहीं मारना पड़ेगा अली भाई क्या बताए लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल लाइक और शेयर ठोक दीजिए पाँच हजार लौटे दिख जाना चाहिए ये चार हजार के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ पूरा सार मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा लाइक होगी दबा के <laughs> हाँ बंदा है क्या माइला इसका सेट तो इससे भी बड़ा तोतला है पीछे से मार गया कहीं का साला दीवान भाई पीछे से मारते हैं लोग कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा इन लोगों का बहुत हवा में चल रही साले भाई कहां से मार रहे ये बॉय ये बॉय तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बात के अबे हाँ? करना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा अरे ये नोबड़े क्या करे अरे इतनी दिमाग की वाह वाह बंदा मार दिया है उन लोगों ने अगर आप चिंता मत करो आप काम नहीं आओ ठीक है गाइस ये बंदा बहुत अच्छा बंदा है यार क्या बताएं मेरे को मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है हाँ, मेरे को भी हो रहा देखिए बात है ब्योन तो- बाकी स्वैग का इमोटी गया तुमने बदला लिया बाकी अरे बंदा सामने नोबरा भाई बंदा है सामने क्या करना है भाई इधर बंदा है ध्यान से नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं भाई नहीं भाई बंदा गया बंदा भाई ने मार दिया था अपन कोई बात नहीं एक लाइक तो सही तुम्हारी पता नहीं बंदा कैसे यार समझ ही नहीं रहा है कुछ हमारे मतलब आपको मत لا لا لا لا لا لا لا सीन है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो What? What the fuck? What? What the fuck? यार मेरे को तो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को भी बड़ा का डाला नहीं, ना नहीं नहीं <laughs> ए उठा ले रे उठा ले रे बाबा रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीबों को उठा ले इमरान भाई हमने कैसे भी करके आज जीतना होगा वरना ये वीडियो तो फ्लॉप हो जाएगा ठीक है <laughs> सुन रहे हैं ना यार सामने से आ सकता है पीछे ओ भाई ध्यान नीचे देखते रहे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वेरी गुड क्या बात है नोबड़े ने पीछे से मारा है रहे क्या किया तुमने अली भाई अरे विमन भाई आपने यार ये भी नहीं खिलाया आप क्या बताया अभी मार देते तो अच्छा रहता है हाँ? ओ विमन भाई बारह बजेगी मतलब हमारे all about the cloud Real imposter, lost her She slid up in my DM, then I sauced her Oops, boss up, ain't nobody like me So don't act like you like me Cloud, cloud, cloud, cloud Real imposter, lost her She slid up in my DM, then I sauced her Oops, boss up, ain't nobody like me So don't act like you like me Cloud, cloud, cloud hold up I got a chip on my shoulder See this chick gone, know her But she all up in my DM Hold up, hold, hold up Shit, I don't really know you, no, no But I know your kind, you got a scheme like Ponzo Venom hits fast, she a snake like that, though harder you lay down flat, ho. I might be joking, but I'm trying for real. She already been inside my head, and now she going for the kill. I'll be all about the love, but her leash won't stop. And I'm all about my shit, but the top got me stuck. Now she tripping this fast, man. She took her the fake fans. She goes to me hard now. Might as well call me Pac-Man. Okay, okay, now we taking it all back. Cause I never gave a fuck, just enough to make it She all about the cloud, real imposter. Lost her, she slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up. Ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, cloud, cloud past her, lost her She slid up in my DM, then I sauced her Oops, boss up, ain't nobody like me So don't act like you like me Cloud, cloud, cloud She all about the cloud like I don't get wild though. Ain't about the money, she dopamine high though She will kill a puppy if that will make her viral And she want it all without knowing her mind spinning like a spiral Living the fame, she love the pain She my nemesis, sip of the glass, trying to forget Let me take a piss like that, trick got game, but it's rotten like Michael. See back lane too fast for a snapshot. Perfect frame, but she living at a dad's life. Priorities fucked up indeed. She creeping, we flee. She sting like a bee. What? Yeah, I got you. Yeah, fuck. Don't wanna tip that. Uh, Yeah, that's fresh, bitch. You be at that packet that shit about the cloud. तो जो जो भी नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो यार विवान भाई की एक लाइक और हाँ विवान भाई के इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में है और विंजू को भी मैं डाउनलोड कर देना वो भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में जहाँ रूटर को भी फॉलो कर रूटर को भी फॉलो कर रहे रूटर पेज में अब मैं लाइव करता रहता हूँ ठीक है आजकल अरे विवान भाई आप क्या बताए आपने गुंडा घटी घटी यार क्या ही बताए अभी तो क्या ही बोले आप तो खतरनाक खेल रहे हो यार आजकल तो गुंडे बन गए यार मुझे भी गुंडे बने दो जोन में वो बेडी मार रहा था अचानक से हेलो करके आ गया सीधा प्लस तो हो रहा था ठीक है चलो गाइस तो हम विवान भाई के लिए तो लाइक बटन है जो भी न्यू न्यू तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन ठोक दो यार तो ओके गाइस यार ओके भाई यार मैं अब गाइस गाइस भाई साहब ये बंदूक एक Oh my god, why shawty tryna test me To turn up in the back of the jet stream Can be good, but she trying to arrest me Lying to impress me, dying to forget me I can keep singing all of my songs for ya You keep on ringing, it goes on and on Can't seem to figure out what's wrong with ya Checking your temperature, thermometer Seems like lately you're cold, go crazy Why you always in a mood? Fucking around up to brain on I ain't tryna ओ tell भाई you what मैं to आजकल do बहुत Tryna play यार cool Baby, I ain't playing by your rules Everything जीवन भाई अपने साथ क्या कर बंदा देख के भाई देख के पीछे होगा देख ध्यान से और यार इमोटी तो का इमोटी था क्या ही का यार कोई बात नहीं विवान भाई अपन संभाल लेंगे और बता दिया भाई इमोटी इमोटी भाई लैग हो गया आ जाओ भाई जल्दी नोब आ जा जा क्या नोबरा है तू भाई मेरे को ले देता डन भाई क्या करे अभी अरे क्या बोले अभी क्या करे यार हम मार दिया अपने को यार बस एक वेरी वेरी गुड क्या बात है गेम दिखा था बस लास्ट है ना एक एक और एक और एक साफ बात कस्टम चैलेंज भी करेंगे ठीक है